एरिथमेटिक अपरेसन इन जावा ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी विभिन्न एरिथमेटिक अपरेसनको बारेमा जान्ने छौं नामत एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन यो ट्युटोरियल को लागि हामी उबुन्टु 11.10 जेडीके 1.6 र इक्लिप्स 3.7 प्रयोग गर्दैछौ यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न सिस्टममा इक्लिप्स इन्स्टल भएको हुनुपर्छ र तपाईसँग इक्लिप्समा एउटा फाइल बनाउने सेभ गर्ने र रन गर्ने ज्ञान हुनुपर्छ यदि छैन भने कृपया सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नु होला यहाँ हामीसँग अपरेटर र तिनीहरूले गर्ने गणितीय कार्यहरूको सूची छ जोडको लागि प्लस घटाउको लागि माइनस गुणाको लागि एस्ट्रिक भागको लागि फ्रन्ट स्ल्यास हामी हरेकलाई विस्तृत रूपमा हेर्ने यहाँ हामीसँग इक्लिप्स आइडीई र बाँकी कोडलाई आवश्यक स्केलेटन छ हामीले एरिथमेटिक अपरेसन नामक एउटा क्लास बनाएका छौं र मेन मेथड थपेका छौं केही भ्यारिएबलहरु थपौं int x equal to 5 int y equals to 10 int result x र y अपरेन्ड छन् र रिजल्टमा कार्यको आउटपुट भण्डार छ तिनीहरूलाई जोडौं र रिजल्ट प्रिन्ट गरौं रिजल्ट बराबर x plus y system dot out dot print ln प्यारेन्थेसिसमा रिजल्ट यसलाई कन्ट्रोल S ले सेभ गरौँ र कन्ट्रोल F11 ले रन गरौँ हामी देख्छौं जोडको आउटपुट भण्डार भएको छ र यो प्रिन्ट भएको छ अब मानहरु बदलौ x बराबर 75 y बराबर 15 यसलाई सेभ र रन गरौँ हामी आउटपुट सोही अनुसार बदलेको देख्छौं अब नेगेटिभ मान हेरौ y बराबर -25 सेभ अनि रन गरौँ हामी 75 प्लस माइनस 25 को आउटपुट प्रिन्ट भएको देख्छौं अब घटाउ हेरौ y बराबर 5 र x plus y लाई x minus y मा बदलौ यसलाई सेभ अनि रन गरौ हामी 75 minus 5 को आउटपुट प्रिन्ट भएको देख्छौ अब गुणा गरौं माइनसलाई एस्ट्रिकमा बदलौं सेभ अनि रन गरौ हामी एस्ट्रिक प्रयोग गरी 75 र 5 गुणा गर्न सक्छौ अब डिभिजन गरौ एस्ट्रिक हटाऊ र स्ल्यास टाइप गरौ यसलाई सेभ र रन गरौँ हामी देख्छौँ कि आउटपुट आशा गरे जस्तै छ अब हेरौं कि यदि आशा गरेको नतिजा दशमलव नम्बर हो भने के हुन्छ 5 लाई 10 मा बदलौं नतिजा 7.5 हुनुपर्छ नतिजालाई एउटा फ्लोट मा बदलौं यसलाई सेभ र रन गरौँ याद गर्नुहोस् आशा गरिएको नतिजा 7.5 हो तर आउटपुट 7 छ यो किनभने भाग गर्दा प्रयोग भएका दुवै अपरेन्डहरू इन्टिजर हुन् y लाई एउटा फ्लोट बनाऊ y बराबर 10 f सेव, र रन गरौ अब नतिजा सोचे अनुसार छ यो ध्यानमा राख्नुहोस् जब सोचेको नतिजा एउटा फ्लोट हुन्छ चाहेको आउटपुट पाउन एउटा अपरेन्ट फ्लोट हुनुपर्छ अब एक भन्दा बढी अपरेटर भयो भने के हुन्छ हेरौं सबै अपरेन्डहरू हटाऊ एन्ड रिजल्ट बराबर 8 प्लस 4 माइनस 2 यसलाई सेभ र रन गरौ आउटपुट आशा गरे जस्तै देख्छौ अब माइनसलाई स्ल्यासमा बदलौं यदि जोड भन्दा पहिले गरेमा आउटपुट 6 हुनेछ वा यदि भाग जोड भन्दा पछि गरेमा 10 हुनेछ रन गरौँ र आउटपुट हेरौँ हामी देख्छौं आउटपुट 10 छ र भाग जोड भन्दा पहिले गरिएको छ यो किनभने डिभिजन अपरेटर क्रमानुसार जोड अपरेटर भन्दा पहिले आउँछ यस्तो अवस्थामा यदि हामीलाई प्यारेन्थेसिस ओभरराइड गर्न परेमा प्यारेन्थेसिस प्रयोग गर्नुपर्छ प्यारेन्थेसिस थपेर हामी जाभालाई भाग भन्दा पहिले जोड गर्ने निर्देशन दिन्छौं अब फाइल रन गरौँ हामी देख्छौ पहिले जोड भयो र आउटपुट सोचे जस्तै 6 छ नियमको रूपमा याद गर्नुहोस् कि यदि कार्यको क्रम प्रष्ट छैन भने प्यारेन्थेसिस प्रयोग गर्नुहोस् यसले हामीलाई ट्युटोरियलको अन्त्यमा ल्याएको छ हामीले सिक्यौ जावामा कसरी गणितीय कार्यहरू गर्ने अपरेटरहरूको क्रम र यसलाई कसरी ओभरराइट गर्ने यो ट्युटोरियलको कार्यको रूपमा मोडुलो अपरेटरको मतलब के हो र यसले के गर्छ पत्ता लगाउनुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको बारेमा थप जान्न यो लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले प्रोजेक्ट संक्षेपीकृत गर्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यस मिसन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ म मन्दिरा बिदा चाहन्छु सहभागिताको लागि धन्यवाद